Hai guys, Assalamualaikum. Hari ni saya nak makan burger ghost paper. Eh, burger ghost paper? Hmm, pun boleh. Hai guys, Assalamualaikum. Hari ni saya nak makan burger dari McDonald's. Honey mustard. Dan juga combo debak ghost paper. It comes with the cola. Paper. Ghost paper cola. Oh, hmm, hmm. Oh, hmm, hmm, nusuk hidungku. Jom try. Bismillah. Hmm, hmm. Bismillah. Oh, mm-hmm. Apa dah? <laughs> Duh. Okay, ada ice bala weh hari ni Gaul, gaul. Gaul ni ada. Rasa ada ah, rasa Bismillah. ni tak ada strategi strategi dia makin cepat-cepat a baik. sis jebel 잠깐만. 어우. 오, 약간 menyesal minum tak function langsung ีเรียบร้อย Makin pedas lah pulut. 거야. 야 habis sakit Habis rasa bertenang sikit Pedas <laughs> dia tu dah tenang sikit Oh ya Allah Sian awak Tak sempat nak bagi pendapat Yang ini nak buat sedap boleh. Letak sos. Uh, jangan letak semua. Letak cheese. Hmm, boleh letak egg yolk. You can eat with apa? Uh, seaweed. Sedap sebenarnya. Saya buat macam tu. Air tu tak ada function langsung. Tak ada hala tuju. Tak ada tujuan hidup. Tak ada matlamat hidup. Dia menyusahkan orang semata-mata. Jangan kawan dengan air ni. Tak payah belilah air tu. Tak payah beli. bye. Kibat, tengok. Bye. Assalamualaikum. Hamilabis.